Dans cet exercice, il est demandé d'ajouter un titre ainsi que de mettre des pourcentages et des nombres sur les camemberts. Nous cliquons donc deux fois sur le diagramme et nous pouvons voir que la plage de données utilisée est celle-ci et correspond à 1966. Nous cliquons sur le bouton pour ajouter pour ajouter les pourcentages et les nombres sur le camembert. Alors ici, nous voyons que le diagramme est sélectionné, il y a déjà des points noirs. Nous cliquons une fois sur le camembert, un point vert apparaît. On fait un clic droit, insérer des étiquettes de données. Nous avons les nombres. Et nous refaisons un clic droit pour formater ces étiquettes de données. Et dans l'onglet étiquettes de données, nous pouvons cocher afficher la, forme, la valeur sous forme de pourcentage. Avec comme séparateur une nouvelle ligne